termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit wong-wong beruang ini yang naturalis jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat maksudnya itu bukan kepala itu metu sinar dengan banyak uban meningkatlah ibadat kita nyadar ke bahwa kita inilah mampu dapuran Lapar agak lah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Ya. Itu pahat raja asal rambutnya putih kan? Senang bewang dengan dia. Duitnya banyak. Itu ni rambut hitam, hidung mancung, buntu. Siapa nak marah? Cantik lah dia. Bocok dunia ni katil marah. Ya. Cuba peman kita nak. Jalan sara, badan besar. Hidung agak bingseng, berduit. Pakai. Pakai. Oh, nak mana? Nak mengi. Melok aku jadi. Parak you all. Cek beli dulu kan cek? Laju. Laju. Cek makan model? Melina. Laju. Pingsan kau pingsan. Mendak je tak? Lah. Penting ada duit. Cantik belagak bagus. Buntu katik nak marak. Nah, marak cek sarung baik je. <laughs> nah, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal. Pasal yang menjelaskan tentang syarat orang untuk ngembek wudhu juga termasuk syarat mandi wajib ada 10 jadi sebelum kita ngembek wudhu 10 ikat ini harus kita ada di diri kita kalau 10 ikat ini ada di diri kita maka kita baru sah ngambil wuduknya. Kalau sepuluh ikat ini tidak ada di diri kita atau kurang, maka wuduk kita tadi tidak sah. Setiap wuduknya sah, insyaAllah wuduknya benar. Tapi kalau wuduknya benar, belum tentu wuduknya sah. Jadi setiap sah, insyaAllah benar setiap benar belum tentu sah sama dengan solat setiap batal solat belum tentu batal wudhu tapi kalau batal wudhu pasti batal solat Wong batal solat belum tentu danyo batal wudhu misal danyo lagi solat terbuka auratnya lagi solat kejatuhan najis itu solatnya batal tapi wudhunya tidak batal tapi wong yang wuduknya batal, pasti solatnya batal. Ya. Yeah. Pertama syarat sah wuduk al-Islamu. Jadi yang disebut wong ambek wuduk sah itu kalau dia wong Islam. Kalau bukan Islam, tidak disebut dia sebagai ambek wuduk. Jadi kalau dia masuk air namanya beraup. Kalau dia masuk tangan sampai sikut namanya yo masuk bayi tangan, cuma itu. Kalau kita wuduk Wat tamyizu. Tamyiz ini budak yang belum akil baler tapi sudah ngerti. Akil baler itu kan sudah pelajaran yang kita pelajari saat itu. Kalau betina sudah datang head, kalau wong lanang atau betina mimpi berhubungan badan atau usianya sudah mencapai 15 tahun itu balel kalau budak tamyiz ini budak umur 8 tahun baik sudah ngerti tahu yang mana kencing, mana mesing, mak mana makan, mak mana minum, bahkan duit pun sudah tahu itu sudah disebut sebagai tamyiz. Ada be budak main hari umur 8 tahun, lah pacak macam ikra satu ikra dua. Karena dia ngaji dia umur 2 tahun. Lah dia tahu ini anak kami umur 3 tahun yang kecil. Pacak lah ngikin 1 sampai sepuluh, Satu, dua, ini bapa. Dua, ini tiga anak. Itu umur tiga tahun. Kan dia dengar upin-ipin itu, alim ba ta hurufnya dijingoknya di TV jadi kalau ditunjuk ke ba aja umur tiga tahun jadi kalau dia umur lapan tahun dia sudah ada pemahaman macam itu sebanyak film di TV bu cuma Upin itulah yang bagus yang mendidik budak ya yeah, yang cuma mendidik tu cuma Upin Ipin yang lain tidak mendidik bahkan nyusai Film Sipa itu nyusai wong tua anak minta beli ke sepeda terbang. Buya Azka anak kami nombor dua tu Buya beli ke sepeda macam Sipa Buya di mana nak nyari yo baca terbang Buya baca ini hai nak film itu tu ni nak pagi ni tadi berterangisan dah nombor nombor tiga ngubek ibunya anak tidur ngamuk-ngamuk ngapo je ku nak minta buatkan es pisang ngonyalah dengan aciknya nombor dua tu ngapo cik adik minta buat ke ibu es pisang anu nak uh, apa nak minta beli ke es pisang cik demi liman bukan beli bu ya muat dia tahu dari mana nyingok kak rus muat ke upin kak rus kak rus Ha, muat bu ya Sudah dua hari masuk kulkas, sudah keras bau makan. Sehingga dia umak ya umaknya. Dia tak tahu mak mana. Apa pisang tu diri senyuk aga, apa mak mana. itu lah Jadi nonton itu pengaruh di budak. Nah, jadi Upin tu ya ada bagusnya mengaji, doa, cara bergaul. Dan ni, bagus juga upin itu untuk yang tua-tua. Nunjukkan bahawa yang penting hidup ni jangan berlebihan. Yang ada jadilah. Film upin itu nak 10 tahun lebih dah. Bajunya tak berubah. Opa dari mulai main lah tua sampai ni belum mati-mati. Upin, upin. Ida berapa-apa baju. Bergo lah hidupnya. Opa. Siapa lagi? Bagus. Nah, cuma dia waktu air raya tu lah ngubah baju Malaysia. Sudah tu baju itu tu lagi. Biru bintik-bintik tu. Apa kodong rambut tu genti. Apa ya tidak? Bukan itu, itu lah. Kamu nak tiap minggu beli jilbab dia. Nah, tidak dalam tahun-tahun. Ya. Opa. Sikonya. Atu, Oh, atuk. Nandam durian, pisang, kelapa, cabai, segala macam. Ha. Sampai orang nanya siapa mak si Upin tu. Mana tahu. Waktu anak ke Malaysia, waktu sakit tadi, banyaklah yang mesen. Ustaz tolong cari ke mamangan dengan bapak si Upin tu siapa. Sucai Tamiz Jadi budak tamiz tu budak yang lapacak Membeda ke Hi tai Hi pipis itu sudah termasuk tamiz okay. Ya. Hamba lagi dia sudah pacak Bercewok dewek Kencing pacak Nah itu sudah termasuk kategori tamiz Budak tamiz ini Kalau dia ngembek wuduknya benar Cara solatnya benar Ibu boleh jadi makmum dia Misal cucung kamu umur 10 tahun Budak umur 10 tahun lah banyak. Lah budak umur 8 tahun mes 8 tahun 9 tahun sudah ngaji Quran. Main lagi budak TKTPA 9 tahun lah ngaji Quran. Kita tu bangko bau ngak turut an kalau kiri kili lehal. Budak. Nah. Dia ngaji, wuh, semayang maghrib, lam yakunil. Ayatnya. Main maghrib, lam yakunil. Rekaat kedua Al-Adiyat Mayang Isa Bersama idatil Buruj Lauk simu Kita berasap nunggu dia Pakai belagu pula Baknya Al-Kafirun lah Kulhu palak Betul-betul itulah Cucunglah jauh-jauh macam ayat Nah Dia jadi imam Ibu tetap jadi makmum sah salatnya Asal dia sudah faham Wuduknya lah benar cara solatnya benar sudah faham asal memang dia sudah memahami hukumnya ini bab sah ibu jadi ini bab sah wuduk. artinya kalau budak umur 8 tahun dia ngambil wuduknya benar sudah sah tapi bab wajib belum karena dia belum balik jadi kalau syarat sah tamyiz syarat wajib itu akil balik jadi kalau orang sudah akil balik tidak ngambil wudu tidak solat berdosa Budak tamis ni tak solat tak apa-apa. Cuma untuk wuduknya dan hukumnya sudah sah. Wan naqa'u anil haid wan nifas. Yang ketiga, syarat ngambil wuduk itu bersih daripada bebas daripada yang apa bebas daripada head dan nifas artinya bukan dalam keadaan head dan juga bukan dalam keadaan nifas Bahasa dia wudhu kalau dalam keadaan haid dan nifas tak ada sah wudunya wa amma yamna'u usul al-ma'i ila al-basharah ha, yang keempat wong nak ambil wudu atau mandi wajib itu hendaklah bebas dari segala sesuatu amma yamna sesuatu yang akan menghalangi usul al-ma'i ila al-basharah sampainya banyung kepada kulit jadi tak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi banyung sampai ke kulit. Misal, pakai plaster. Tidak boleh. Atau nyisi iwak. Sisi iwak tadi lekat di tangan. Sehingga kalau membaik uduk, tertutuplah pori-pori tadi. Dan dia tahu, maka tidak sah wuduknya. Atau pakai kutek. Jadi sesuatu benda yang bukan aslinya. Tapi kalau benda itu asli yang ada di badannya, itu tetap sah. Contohnya, tangan kita bekas koreng. Koreng itu kan galak kering. Belum ngelopek itu kan kering mungkin. Macam misal tatu sikil terungkep. Nah, sikil itu terungkep tadi, yo kok kocek balak jengku nih. Dari hari ke hari, dari hari ke hari kan ngering. Ha, ngering. Ini bab mandi wajib. Kalau bab wuduk dia batasan tempat wuduk. Misal tangan tadi tatu kena lading. Nah, dibelah di sini. Kan kering lah. Kering tu kan ada darah keringnya. Itu tidak termasuk sesuatu yang menghalangi tak. Karena dia asli. Yang tidak boleh tu benda nempel. Misal koyok. Koyok. Peban Misal pucuk bau ni tadi masuk angin kena apa? Koyok cabai Mahap ngomong Yang kita tadi nak mandi wajib Misal orang tino tadi habis head Nak mandi wajib Atau was, ada, ada junub Mandi wajib Nah tempean itu yang tak boleh Termasuk kutek Kutek-kutek kamu tino Ada juga betino galak anak tegau berkutek Wih Putek diaguk. Lagi men, Ustaz. Oh. Lagi men juga. Tak lah. apa. Jangan. Tak ada kata gunung juga kata kutek. Celana pendek, kuku panjang berkutek ngokok. Rambut belang-belang. Kamu beda kocan ni. Yeah? Ha. Tu. Nah, termasuk termasuk sesuatu jadi kesimpulannya segala benda yang menghalangi kulit, menghalangi sesuatu yang ada di badan kita ini itu termasuk yang menghalangi keaslian maka itu tidak sah wuduknya termasuk juga tidak sah mandi wajibnya kalau kamu betina di kalangan wong-wong berduit wong-wong beruang ini yang naturalis ha alis ni dia ditato. Ha. Termasuk sulam bebe. Bebe ni disulam. Ha, mak streamin. Ya? Yeah? Ha. Dicocoki. Hmm. Ha, ditempeki. Dirempus, didempus itu 150. Ya. Ha. Sulam bebe, sulam bebe. Lahir ada mereknya lah. kalau salon itu. Ha. Sama apa tato alis. Nah, tato alis itu kan alis dibuang, di tato. Itu lahir ini bu termasuk anggota wudhu. Dan ini ada yang tidak sah mandi wajib, tapi wudhu sah. Jadi kalau dia batasan diraih, babnya bab wudhu sama mandi wajib. Nah, ha, kalau dah tidak masuk kepada anggota ambek wuduk, berarti mandi wajibnya yang tidak sah. Yang yang berhubungan dengan mandi wajib tidak sah itu di antaranya wong yang ngecat rambutnya di pikok. Yo ya, pikok itu hukumnya jadi dua. Kalau dibalikkan kepada tauhid berarti dia tidak nerima ketentuan Allah kalau bab tauhid ya yang nombor kenuban tu bukannya kita Allah Subhanahu wa taala ya sudahlah takdirnya lah masanya ibu Uban ngambu mata kabu gigi onto bebe kendo jalan itu tu sudah masanya wa man nu'amirhu nunakis fil khalqi afala jadi sudah masanya Sudah masanya Perubahan yang terjadi pada diri kita Ada ibu-ibu yang umurnya belum sampai 40 sudah ubanan Ada yang anak lah 50 masih belum ubanan Ada bayi anak mandi kong meninggal Umurnya 80-an ini tak kati uban Ya kan bukan kita yang ngelola diri kita nih Jangan arwah ibu almarhumah Umur dua meninggal. Kata Uban ibu. Ida makin sampu. Cuma kalau ibu balik hajar beli minyak bekam minyak telah mau umurnya cucu balak. Ya? Wong tua pingin. Minyak sayur plastik gitu nah. Nah, tempe-tempe kan. Ida tumbuh uban ida. Panjang rambut ibu sampai ke boyok, panjang. Rambut ibu. Kalau orang semayang putelnya dulu rambut panjang, sisirnya suri. Hmm, gantungnya sini nah. Ha, ini kanya 42 umur ibu meninggal. Ya. Yeah? Ha, muda ibu meninggal. Oh, so ibu masih hidup beradikan lagi. Cak empat ikut lagi boleh adik. Jadi uh, nah kenapa yang nah kalau ibu nak nyingok kenyo pikok itu haram apa tidak? Jadi kalau ada apalah jarit tipis uh, dasar tipis apa paris siapa eh, yang tipis sipo ne. Eh? nah ibu lipar kedokin sewet tu nah. jari tu nah ibu yang yang si si semir rambut ni tadi mau mau i dulu bocor ni mau mau i nah di lipar ke di kecer ke di kena ke tunggu ke kering Tunggu ke kering. Lah kering, ibu simbai banyung. Tembus tak jarit itu? Jadi kalau dia hanya idah dah tembus, berarti nutup lubang dia. Kalau dia tembus boleh dipakai. Artinya nembus dia hanya masih di rambut tu masih nembus. Kalau dia hanya sama dengan hukum cat. Maka tak boleh dipakai. Satu. Kedua, pikok itu tetap tidak boleh dipakai kalau dia warna hitam. Apapun bahannya walaupun lolo. So lompo tu, lompo tu gitu. Ibu mek mau moi warna hitam atau atau menaspal tu anu apa bahan anu apa Ageng atau boleh kuali tu kesek istilahnya ni nak ngembek warna hitam itu kan alami galau itu alami galau ibu ke arah mengalami ibu tumbuk ia ya, tak tumbuk ibu pakai bukit kuali kesek ambil hitamnya pakai. tetap haram hitamnya tu sekarang uang nak ngobah warna putih jadi hitam tu ngapo ha. jadi ibu kalau bab semir rambut itu tidak kata alasan yang pacak diangkat Misal mata kita nak tukik kidik dengan awas tu. Hai. Hai aku ni lah biasanya kan mata aku ni. Anu cik, inilah Pertamina misal. Lagi operasi gratis. Mau cek biji mata. Gratis. Kalau cek tu kata orang, mungkinlah. Pendek cerita melok. Nah. Kan masih ada alasan benar. Cek ngapo operasi mata? Aku ni ngaji ni, dak jingok anu nurupnya nak ngaji aku ni tak keluruan nak berdeka lah baca lah apa tak ada tak banyak nyingok ha, namanya ibu dari sakit tadi dari sehat jadi sakit ibu dandan ni lagi tapi tujuannya ada baik untuk ngaji nah ha, jadi ada tujuan bagusnya kuping bekak ha ha ha ha, ha, ha. dioperasi di dandan ni lah taruhlah berapa sekian. Ngapo cek dibenar ke laki kuping cek tu maki alat kalau macam. Anu aku ni biasnya kuping ni ustaz tak terdengar. Aku ni nak dengar ustaz ceramah, nak dengar orang ngaji. Ai tak terdengar lagi. Artinya ada baiknya walaupun dia nak nyanyi. Walaupun dia nak dengar apa, tapi ada sudut baiknya. Apa lagi gigi habis. Makin gigi palsu. Ngapa cik? Ya aku ni ngaji tu. Aku lewat kalau. apa laju, apa ju. Ijajul, ijajul. Nak lekat lagi oh, Jadi, nak bekat bergigi ni agak lemak juga. Artinya ada baiknya. Tapi ketika rambut uban di dirobah warna, apalah sudut baiknya? Dikata ke laki tak setuju, mandi lembut senyum rambut, hilang. Nak dikata ke ngapo? nak nak kata ke tua, memang kita lah tua. Nah, apa dia lah kira-kira nak dipakai kena alasan rambut putih nak dihitam ke tu. Sementara ibu pakai jilbab. Tak ada teloguan juga. Mihun-mihun, soun-soun. Tutup-tutup. Ya, kalau kami lanang telongo ini lah, jingoan kamu tutup takut juga tidak ada makan kodong di rumah katik ngawas paling abahnya kalak payu dan tak sudah nah jadi yang nak usul lemak kalau sampai dipakaikan si pikok tadi kan ada uji bahan dari si Ana apa? Hena. Nah, ujinya henna tu bahannya dari ini benar. Tapi tetap tidak boleh warna hitam. Hadisnya jelas. Waktu Abu Khawafa, bapaknya Sayyidina Abu Bakar, waktu itu terjadi Fathul Mekah. Wong Madinah, Bu, tidak boleh masuk Mekah. Perjanjian Rasulullah dengan wong kafir Quraisy. Tidak boleh masuk Mekah. Abu Khawafa ni ada gawe nak ke Mekah. Nak ke Mekah ni ada gawe penting. Jadi ngelaporlah ke Rasulullah. Rasulullah aku nak ke Mekah. Jadi supaya musuh ni tadi tak ada pacak tahu. Jadi rambut Abu Kohapa ni putih. Kan ketahuan. Ha, boleh tak aku ni ngubah warna rambut? Supaya tidak ada ketahuan. Haji Nabi ya, tak apa-apa. Tukarlah. Robahlah warna rambut kau. Ha. Baliklah Abu Kohapa. Waktu Abu Kohapa balik, dijerit ke Nabi. Haji Nabi, wajetani busawad. Hindari warna hitam. Ha, jadi, boleh nak dirobah dengan bahan yang, bahan yang tidak kimia. Tapi, tidak boleh warna hitam. Apapun bahannya. Maka orang zaman pingin dan bahkan Rasulullah sendiri pernah beliau maki pacar rambutnya. Ibu kalau pernah ingat ada sikok kiai arah surau sini, Ustaz Zulkifli. Almarhum. Abang rambutnya. Janggutnya abang. Nah itu pacar. Rambutnya botek. Pakainya pacar sunat Ustaz Taufik iya janganlah jadi pacar biasa tadi mak-maknya lah sudah berapa jam kesirnya abang tak ada apa-apa memang sunat Nabi pun maki pacar ya, cuman kalau rambut kita putih bu, kalau rambut hitam ni tak ada naik warnanya tak acar nah cuk budak-budak yang mak gaya chat-chat ini Apa? <laughs> yeah? abang lah tunjuk belipin mak burung kakak tua lah ni nah itu bahannya apa yang kuning-kuning budak salon itu walaupun warnanya coklat warnanya kuning-kuning mak rambut blando blando, idak itu kalau bahannya kimia tetap haram karena dia ngecat ngecat asli ni nah jadi nutup i warna asli nah yang itu yang menghalangi tidak sahnya wuduk dan tidak sanyu mandi wajib Ya. Banyak bu, kadang-kadang orang lanang tukang macam khutbah. Tapi dia nyemir rambut. Ada yang imam galak solat di musola, di masjid, tapi dia nyemir rambut. Kalau orang nyemir rambut itu jangan kena jadi imam solat. Buat solat dia dewek lagi tak sah. Ini ya, tak ada boleh dia jadi imam. Tidak sah. Wuduk tidak sah. Jadi ada ibu-ibu waktu itu China tak nerima dia tu Ustaz Ya walaupun kami makin semir ni Ustaz Tiga bulan sekali Hilang Ustaz warnanya ni Berapa? Hmm, Ujiku tiga bulan ni pun dah demen apa? Yalah Ustaz tak boleh sudah Tak apa-apa no. Bukan sudah boleh tak apa-apa yang tak boleh Ya betina tiap bulan ada demen Nak mandi wajib Takutlah maha ngomong dah katik lagi laki Tak ada kali junub lagi misal Yemennya tu. Kan? Nah. Tu jadi mandi wajibnya tidak sah kalau dia hanya sampai mengecat warna rambut. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik termasuk perbuatan yang merusak keimanan. Tidak nerima kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi talak gelah ibu, talak gelah. Dia nak turun di situ penting ada duit Udah tu pertama kali manusia yang tumbuh uban di pucuk dunia ni Nabi Ibrahim Manusia pertama kali yang rambutnya tumbuh uban di dunia ni Nabi Ibrahim Waktu rambut Nabi Ibrahim putih Nabi Ibrahim nanya sama Allah Apa ini Allah? Jawab dari hadirat Allah Itu uban uban itu akan menjadi sinar di hari kiamat. Jadi uban itu menjadi sinar di hari kiamat. Maksudnya itu bukan kepala itu metu sinar. Dengan banyak uban meningkatlah ibadat kita. Nyada ke bawah kita ni lah mampu dapuran. Lah pagaklah mobil ambulan nak ke rumah. Katil lah berbunyi. Nah, jika purut lah mambu Artinya ha, kalau rambut lah uban tu Nak banyak-banyak ibadah Anak ni uban kali ibu Rambut no. Uban kalau 44 umur Jadi waktu ayah makan ke godo Duduk di kursi Meja rumah lama di 14 Ayah ya duduk kursi Anak duduk bawah Sanjo Cekelinya balak, Ya Allah nak Uban kalau balak kau Ya jika tua lapik lah, dari ayah mungkin Apik dulu meninggal bawahnya hah ngomong pasing baik nah, dia ayah dulu meninggal iyo itu patah Hatta Gajasa rambutnya putih kan senang bewong dengan dia duitnya banyak itu nih gambut hitam hidung mancung buntu siapa nama agak cantik lah dia bocok dunia ni katik marahnya coba man kita nah jalan saru badan besar hidung agak bingsang berduit pakai wong Aku nak mana? Nak pergi. Melok aku jadi. Parak you all. Cek beli dulu kan cek? Laju. Laju. Cek makan model? Melina. Lah. Laju. Pingsan kau pingsan. Ngendak je tak? Penting ada duit. Cantik belagak bagus. Buntu katik nak marak. Ah. Nak marak cek sarung je. <laughs> Nah, ha, jadi tak jadi soal. Biarlah rambut uban tak jadi soal. Kalau pacak betina tu bu, rambut dijago. Kata Nabi mahkota betina tu dirambut. Jadi dijago, dipiaro. Kalau pacak panjang. Kalau pun ibu nak mendek ke jangan lebih dari bau. Eh kalau pacak sini. Cuma rambut betina ni mak ni banyak runtuh. Banyak sampo ni cek. Sampo ni jadi apa? Wong bingin jarang nak runtuh-runtuh ha, main ni hari ni kerana banyak sampo ni cepat apa ha, apa dia Kimia kimianya ni jadi cepat konto konto. kita ada batas sini tino rambut oh, jangan jaga macam lanang tak boleh jangan nyupoi lanang ni an jangan batas bau lah batas bau lah yang tak gunting ke abahnya baik kalau tak sana ke salon banci ni an kalung berduit-berduit ni nak ke salon-salon sari-sari betina ni nak. Ada nian kan betina ni. Salon khusus betina. Salon syari apa nama Muslimah apa. Iyo, sama bayi tak maka gunting juga di Muslimah. Tak ada pula sarung abahnya nak. Sisi ke bina. Teng, teng, teng, teng, teng. Udah. Atau itu. Juk bayi seribu abahnya. Jangan hmm. pendek nian, jangan pendek nian. Kalau pendek nian, nyamui rambut lanang, kage ibu dapat kena dosa nyerupai lanang. Pokoknya jangan disamui lanang. Ada ibu-ibu ni rungam unyam dengan wong tuanya dipendeknya rambut umaknya. Banyak dia nyu kepegelan dengan umaknya ni ya. Namanya wong tua bu. Bersurilah dak galah. Sehingganya nah rambut begis segis, Kodingnya cekang tang tang tang. Macam pala lanang ni. Janganlah macam itu. Ada ibu-ibu ni anaknya yang berjom. Biarpun umatnya sakit terkapal bersih ada. Ada biarpun umatnya sehat tapi tak diurusi ada. Maka kadang-kadang ibu ingat keadaan manusia ni berfikir panjang Ya Allah ya Tuhanku aku ni gek terkena yang manalah. Ada wong tua sampai tua ibu na hidupnya sebatang kara. Bini ada bini berlari. Anak ada anak dak ngurus sina ngolo-ngolo sewet. Iyo. Bukan yang ngato ibu, nimbang diri. Ada yang tua ni belaga macam sore anak ke Jambi. Ada Habib Abdullah Umurnya 100 lebih. Eh hampir 197. Rapi nan bu, wangi. Bajunya rapi, badannya bersih, kejingoan. Anak tanya, gede masih tak? Oh, sudah lama gede meninggal. Aba, abah sama anaknya be. Ya Allah, rapi nian. Diurusi oleh semantu tadi. Ada yang mantu jadi anak, di mandi ke di ini. Ada tidak ada mantu nyari surat rumah mertua. <laughs> Ada. <laughs> hantu ha? ha, jadi hantu yo ada mantu tidak macam mantu ada ya yeah? mak duduklah mantap-mantap masak pacak laku mak nak makan apa tak biarlah ya si yang tua ni tadi pula masih nak apa langsung langsung duduk nak ngewangi masih ngocek bawang aduh macam-macam ibu jadi kita ni nodok ke diri ni kaget Jauh fikiran ada yang ngawas model ini, ada mak ini. Kita ni yang mana kenanya? Tak tahu. Ada yang hidupnya sederhana baik, tapi senangnya bukan main. Ada yang hidupnya harta berlebih-lebihan tapi bukan marib. Jadi wallah alam. Tercucuk di mana kita ni tak tahu hidup ni. Wallah alam bisawab. Dia ya, baik banyaklah Mintangan Allah Ta'ala Uji kita ni tadi anak lah dididik benar Di sekolah ke Dididik ke Tahan makan diampet Pembakian diampet Nak nyenangkan anak ni tadi Lah besar Nah kau Tak sama balasannya Ada dididik anak Mak biasa weh Dah lah nak Kita orang tak mampu Jadilah kau sekolah batas kelas 6 ni Macolah lah baca, berikin baca, jadilah. Eh Ewang ibu bela jualan, ya? Yeah? Yo sudah bu, kalau ibu macam itu, yo lah bener-bener we. No, jadi bos besar. <laughs> Yang sekolah kelas 6 tadi. Jadi bos besar. Yang kuliah segala es di meknya. Terakhir susah senang S-nya. SS. Susah senang. Tak jadi apa-apa. Oi kalau ngomong ini bu. Pocok langit. Segala rumus apal. Pegawai dah. Anaklah tiga. Nada terus dengan umat. Untunglah mak ni tadi ada kelepih bari. Minta ditarik, minta tarik. Baiklah bawa tepak situ. Baiklah bawa tepak lah kan bawa tepak kan? ada kan, bawa tepak ada kan. situlah nyai kalau nyimpen duit nah tarik <laughs> cuma aneh juga ibu itulah tadi keramat orang tua tadi mak uji orang tua ni kalau kelakar aku ni ustaz anakku empat ikut tiap hari nitip ke anak kalau dengan aku yang dua yang tiga mahak ngomong tu ustaz tak ada ngejuk duit dia nak duit budak tu nak cuma nak berjajan cocong tu ada baik. Lah man cocong lapan ni kok nyerit galo buk seribu seribu lapan ribu. Puluh hari lapan puluh. Tak cukup sekali lagi. Es liwat nyai. Ini liwat nyai. Ya nyai. Ya ilah dah kata lagi. Untung tinggal ke bedeng tadi si kok Ya. Lah hidup budak katik mikir ke kaget budak nyampak tatunya ibu. nah ada baik bu ya Allah keramat umat ni tadi pacak baik lapan ni kok hidup cucung no oh, yang ini ditedok ke yang ini main yang ini pacak aku budak zaman ini anak dua ikut makan anak dua puluh berjerit dan diam ya umat Piring pecah, cangkir terempas laju. Singgonya kancing lawang ni bedol-bedol hancur. Hmm. Belum eh kamu punya cucu ngasanya lah kamu. Ya. Yeah. Ada yang nanda ngurus cucu. Siapa beranak jaga? Tak sendiri ni Balik. Ada. Itu nyai sangar namun. <laughs> Ujinya ai nak ngurus kamu, yai kamu lagi renjing tu. Ngurus kamu pula. Sudah, balik cerita yai tadi. Eh, yai. Balik cerita nyemil tadi. Ha, tak usah melak-melak nyemil-nyemil. Nak pakai tato-tato alis tak usah. Tak usah lah. Tidak sah wuduknya. Wuduknya tidak sah. Mandi wajib tak. Termasuk ibu haram. Netak alis tu barang yang haram. Kalau ngapi ke apa salahnya? Apa salahnya? Kalau kamu ingin nak berlaki, kata kenapa ni? Contoh, contoh. Contoh apa? Ya, yeah, nah. BI bulu-bulu kecil ni. Itu namanya ngapi ke? Karena nak pengantin ni tadi, biar lemak ngawasnya ngapi ke alis. Itu namanya ngapi ke? Ada wong tu yang digondol kenyonian. Dibuangnya, gentinya apa? Atau tadi nah itu hukumnya haram. Tak boleh. Termasuk ibu sesuatu yang dirobah tapi sifatnya yang tidak ada manfaat. Itu tetap hukumnya haram. Termasuk budak zaman ini ibu ngatur ke gigi. Kalau wong Jawa mahab, mahab. Galak di Grindo. Ya, yeah? nah. Itu untuk apa? Padahal gigi itu ibu Allah jadi itu manfaat kalau Untung Alhamdulillah Allah jadi ke gigi ini siko-siko Kalau Allah nak jadi ke siko aja apa lah Tak ada ikut-ikut Siko lah Sekaligus Ya tidak Maksud kan sama mak ladik lah Kita kan siko-siko Nah jumlahnya tiga enam. Kalau Allah nak jadi kesiko, ngapa lah? Sudah tu ternyata setiap bogo ibu patah-patahan gigi ni ada guna. Dan Allah tidak nyadi ke gigi tu rata bu, tidak. Mak ini dia nak. Tidak mak ini gigi ni. Nak apa? Iya, kalau ini tak Ibu tanya dengan doktor Main ini kalau gigi dah Masak dia. Nah, tak tahu ngapa hikmahnya. Nah. Kalau kita, tak tahu. Dia kalau kita perhati ke ya Allah. Nah, oleh ini digato ke, diginon ya. Nah, budak baru ini makin besi. Nah, itu ibu pendapat ada ngatukan tetap haram hukumnya. Karena dia hanya letaknya tu di mana letak apa yang dipikirkan tu ya nak dia apa kan emangnya Allah tak bagus apa muat apa buatan Allah tak bagus kan ya Allah kan sudah disebut oleh Nabi Allah tak nyingok majas kamu Allah tak nyingok rupa kamu yang Allah nilai hati dan amal kamu lah dinjuk tahu supaya kita tu pede. Nah. Ini dah ya Allah ya Tuhan. Allah gawe budak mak ini hari. Iyo. Bawa zaman no. No. Zaman mak ini hari no. Bingin nyikat gigi dengan arang kuat baik menarang wong-wong tua ingin nginang kuat oleh apa oleh Allah SWT bukan suruh kapur jadi kuat kapur dengan getah jadi abang kapur dengan getah baca abang budak segun juga getah segun <laughs> juga getah eh pilek ha? Pilek yang di hidung eh? ya? Ya. Kalau yang di sini ngapa ni? Oh jahit, yo. Apa lah hubungannya? No good pulau, eh. Sehat. Oh iya segu, segu yo jahit. Pilek yo yo getah. Kalau subenan yo kapu kaki, Suben. Juk kapu, kan kakek menggerut. Nah, suben tu nyongol cabut. Nama itu pulu. iyo. <laughs> ada yang masuk akal. Ada yang tidak masuk akal. Biar ada hari hujan ngendem anak lumpang. Kumpung hanyo. Biar ada hujan anak lumpang direndem. Apa hujan ni takut dengan anak lumpang? Apa-apa? Hah? iya nak hujan angin nak masuk angin tu tak masuk akal hujan ni pucuk rendam di bawah nyucuk ke cabai dengan <laughs> bawang Kau, itu ilmu tumbuk ilmu tumbuk cuman ibu bapak bapaknya ibu-ibu tidak boleh mengiktikotkan segala gawe makhluk itu memberi bekas tidak boleh tapi kalau bamnya bam ikhtiar boleh baik Apapun yang ibu gawikan Kalau menganggap sesuatu perbuatan makhluk itu Memberi bekas menjadikan Allah Ta'ala melakukan sesuatu Karena dengan sebab ada gawi makhluk Hukumnya jadi syirik Tapi kalau bapnya ikhtiar Boleh baik Wong ngatakan pergi ke dukun itu hukumnya uh, uh, uh, pergi ke dukun syirik. Benar. Kalau dia menganggap bahwa si dukun itu paca ngabulkan hajat paca mendatangkan mudarat hukumnya syirik apapun juga benda yang dilakukan di alam semesta ini kalau iktikadnya dapat mendatangkan mudarat dan manfaat hukumnya syirik misal kita haus minum dengan minum hilang haus itu syirik idamah itu nyebutnya hukum adat kalau haus minum ngilang kenaus tetap Allah lapar makan ngilang kenapa lapar itu Allah bukannya makanan kalau makanan pacak ngilang kelaparan tidak usahlah kita makan langsung baik ngilang kelapar kita sakit berubat jangan nganggap obat tu naik ke cuman Allah nak naik ke kita dengan jalan ubat Ubat yang kita makan ni juga ibu Ku paham-pahami Cuma modal yakin baik Di kongkong dokter makan ubat darah tinggi Makan Tapi kita tidak tahu Oh apa dia yang masuk je ubat itu Sakit pinggang makan ubat ini Sakit ini makan ubat ini Tapi tidak tahu apa dia Nah beda dengan yang ubat alami Kalau ban alami itu misal bawang putih, misal bawang abang. Ini ibu lagi kami ketumbar direndam. Ketumbar. Ketumbar diseduh. Banyak Bu uang uang nak masang reng di jantung nyorong. Reng buat ngani genteng tu nak, Pasang di ring. Oh, ring. Banyak bu yang masang cincin urung. Jadi tiap pagi makan apa apa tumbang tadi sesendok, seduh banyu hangat, talak ke kaget kelak kuning macam teh saring. Ujinya maha ngomong bersih ke perut. untuk apa kolesterol. Tumbal sudah kita rendam tu kering lagi buat masak bumbu. Dah apa-apa. Ngembek ngembek endekannya tuh baik, Bangun teduk teduk tangi teduk pagi tuh nah. Sedulah. Banyak Bu yang sudah sehat. anak di kongkong minum itu juga. Belum digawe kan. Godong sukun. Godong nangko kun, kangko kuning. Dia nangko belando, Banyak nah ubat Nah itu yang alami. Yang